حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم نهار جديد مع فيديو جديد صابت اللوست شاركت معكم الطريقه باش صاوبته ما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم كيف جاكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايكات ديالكم اللي ما مشاركش عندي في القناه ينزل يشترك عندي في القناه نتشرف به وخليكم مع الفيديو ان شاء الله الى يعجبكم ندير كيلو من الججلان كيلو من اللوز اولا كاوكاو حبه حلاوه وناف مع مسقه حره الا دقيق اولا كوفيه اللوز محمر للتزيين قرفه مع العسل زريعه الكتان والكوزه كنحمروا الجنجلان درت يتحمر بقيت كنحرك فيه باش ما يتحرق ليش حيت الكوكوت كتكون سخونه درت تقريبا زلافه من اللوز اللي درتها في الماء الطايب حيدتها من هذيك الكيلو ديال اللوز ودرت زريعه الكتان حتى هي تحمر بقيت نحرك فيها باش ما تحرقش كوكوت كتكون سخونه نيت بحال الفران درت أربعة آه، العواشق من حبة حلاوة وأربعة العواشق من نافع اللي درتهم تا هما خلطتهم مع بعضياتهم ودرتهم يتحمروا من بعد درت إيلان اللي درت فيه تاهو هو رابعة حمرتو تاهو هو في نفس الكوكوت درت كيلو حيدت منو زلافة زلافة اللي غنزين بها اللي غادي نقلي اللي حيت لها القشرة غنقليها معكم درت الكسرونة فيها الزيت ودرت عليها داك اللوز خليت الزيت غطات هذاك اللوز باش ما يكحلش ويتحمر ليا كامل دقه وحده وبنفس بنفس الطريقه كامل غيتقلاو بنفس الدرجه حركتها مزيان باش ما ما تبقى حتى حبه ما محمراش درت تقريبا جوج كيلو ديال الدقيق واللي ما بغاش يدير دقيق يدير كوفيه حمرت الدقيق ودرتو يبرد من بعد مشيت عند العطار ديت ليه هذوك الحوايج كامل ديال سلو يطحنهم ليا طحن ليا كل حاجه بوحدها حطيت له هذاك القوام ديال سلو كامل طحنوا ليا كل حاجه طحنها بوحدها خلى ضربنا عنده دويره وشافني كنصور قال لي غير خدي راحتك صوري كيف بغيتي بزاف ديال الناس كيجيو يصوروا جات عنده الدوزيم جاو عنده بزاف ديال القنوات قال لي بزاف ديال القنوات كيجيو كيصوروا عادي خدي راحتك بقيت واقفه عليه حتى لينا الطحين ديال هذاك الشيء كامل وجينا للدار وخلطنا السلو ديالنا درت الدقيق خلطت مع هذوك الجنجلان منين طحنو طلق هذاك الزيت ديالو الجنجلان واللوز خلطتهم كنبسبسهم درت هذوك النواشف كاملين يطلق فيهم هذاك الزيت زدت عليهم آه، هذيك آه، مسكه حره وزدت عليهم القرفه وغنزيد عليهم واحد زلافه ديال آه، الزيت زيت العود الزيت البلديه زيت العود البلديه ما غنديرش شي زيت اخرى من غيرها وغندير زلافه ديال العسل الحر لأن هو باش غنخلط آه، سلو باش يجي صحي وما يضرش في المعده ما ندير فيها لا سكر لا سنيده لا والو غنزيد ليه هذيك الزلافه اللي حيت ديال الجنجلان وهذيك الزلافه ديال اللوزيه باش غنزين نخليكم مع الفيديو شوفوا كيفاش درت ليه الطريقه باش صاوبتو ان شاء الله ينال اعجابكم وما تنساوش دعموني بلايكاتكم تخليو لي التعاليق ديالكم اللي مشتركش عندي في القناة تشترك ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو هاد الكميه درت ليا تقريبا شي ستة كيلو غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بالضبط